abantu bagezi gwobadde ngaolina amagezi mutwe maani like me mm-hmm. nga ndi ono oyo omwana singa tebamutekayo buteesi oyo omwana gavumenti yamuteeka oyo omwana oyo kundi gwe bakomezaawo lumbwi mm. wa gavumenti anti nkubuulya singa lumbuye tabadde wa gavumenti mm. there is no opposition man who can be in turkey turkey is a close ally of government updf eri mu somalia ani yalihabilitatinga mogadisu international airport is mm. turkey mm. the president of turkey visited here bwe yali yakaddayo baali bamuwambya abameri edogoni eh, mm. nga agambye omuseveni don't bath about european union I, turkey has the money to give to pay for your soldiers in somalia yes. turkey uganda yakwatako omuyekera ochalan idonno the name properly mm. but the people change mm. bamukwate ku ntebe wano ne bamuzza ettaka nga yekera gavument yakakati gobaddeyo oyinza okgendayo obadde oyinza okgenda yeeyo nga toliwa gavumenti babadde akwata babadde basiru era kati bwe kyebatya nti mujja mulaba sebulumbuye ngaatudde ne museveni ku ddina bali ekyeggulu eh? yes anti amanyi ye yatega ekitimba kye nabaga nti guunya eyasama bweti ku lukalu nefulumya ekivundu neyasama obuswera ne buyingiramu ewumba kakati abo lumbuye beyawumbye aze nabontizekubulya eh. mala kubuuza tiyefe lumbuye is handled by the real opponents of government he wouldn't be in turkey lumbuye would be in america and britain why yes. lumbuye kudu izire gate politika asaina muni mamusasula nomusasula nabana bene basoma why should lumbuye go to turkey taka amaze emyaka ena nenga tafunanga biwani e. chinja chitia abadde sustained by government uyisikolagana naye era tuyita gavumenti mirundi nti ayina mubatya nti babadde bakolagana naye nga bote bamanyi nabagamba nti when you kanu when you are riding in a kanu and your kanu capsizes observe two things mm. when you see something running very fast is not a, a, a rescue team hey. that's a crocodile and crocodile are not known for rescue operations mm. before you step on what you think is a rock first examine is it a, a back of a hippo or a rock mm -hmm. munyanja soko kwateku nga tonaba kutuula sooka obuuze guno mugongo luno lwazi oba hipo egenda kuvaawo omulundi gumu nze mulaba mubinkwatiramu bakwata kaigula gulabankutte mm. bebakutte bonabonabona mbamba manyi bobweni bamutekawo aba gavumenti walaba ngendayo mbuwanuu nze amanyi nti kikono kyabwe retimitereyo kamiriyoni mumutunuli mm. analyze kamiriyoni kamiriyoni mm. yayingira dp nagenda nenyina negomesize omwana omwana nenyina hmm. nebayingira dp nebamwaniriza hmm. camilion nga munupu agenze ne dp blok bategeera okuba mauti mukuba tutya tumugjeko mabikke tumugjeko mukaaku tumugjeko camilion hmm. eyo bagitanga dp blok banambozi kakati bwebatuuka eri ekyayamba nambozi muwanga kivumbi Eh, noyompuuka mm. bafere banne mm. kuba bobi wine yaŋŋamba ti bwe yasaba namboza munonyeza kalu yamugamba mpobukaddaaga ngoli novisi era yasooka kwemuvayo nebesiyo nebesiyonga ati ogendayo obwomu mm, ate mudipi nga bamufumudde omanyi bamuwanga tebalaba ku namboozi si wa univesity tebabeerangako naye ate bamumanyi muyiwadde tabeerangamu kaagati kamiriyoni bubiwaine n'abagoba dp blok bobi waine ejigo yejimakat mm, mm. mm. kati njagala okubuuza yefo kamerion abused museven era mwemufangambwa kamerion bwe yali agulawo ofiisi yeewo bwameeya bakuba abantu babe kati yagasawo abalinja tibaali bamea why is it that when it comes to a music simulai camerion gets the best uh, tax priority mm. era yomukuba agenze eggulu yomukuba agenze eggulu ngaayagala obukadde lunana mu anti waabwe kamiliyoni waabwe era yakulembedde muwaliwekibiaasupestars waabwe era nze nagenze abasajja bavudde in one of the neighboring countries mm. nebaga nti want you to help us how can you help musicians mm-hmm. kanabadde nyumye nabo ekintu ekyasinze okubasesa nabagee nti uganda ne musicians are very funny omuyimbi omuzanyi wa katemba ayina abantu abangi tawasa era tafumbirwa kakati kankubuuzi abasajja bagala kabina kakusaasira <laughs> gwaloza bajja kuyimba buli musajja ayagala kuloza kabina kani kakati ate ngokaga nti kaseruga nafumbiddwa ate babakyajja bakyajja <laughs> kyekibagana okufumbirwa ate baba isitatafumbirwa kati if you are a serious man rate the music bwobanga eh, lema okuva lweyafumbirwa hmm. oba kyalina tana sitatafumbirwa sitatawasa kubanga buli musajja alina asuubira buli mukazi ajja era ekyo kasita katumba yawasa omuwala baali bamuyitaani omuwala yasooka okudduka ejime katumba eh, nantiza mm. yadduka nagenda mu america ekisajja lyalikolera mu prime minister's office wakiseka nirimubba katumba naye nagenda yeyavuwala wy katumba yali tawasa esitatawasa gwezaala abaana mm. sitatawasa every woman who comes aze omwagaleko thats why gwebayagala akaluka kuleme mukampi mm. ntambula ni mukazi wo Eh? bwoba oyagala akalulu kakuleme mu kampeyin tambula ne mukazi wo gwegenda wekkagenda wekka nekutya ya kondom <laughs> omukazi agamba mbwenagenda mukalunga ne mwana muto musajja munyirivu bulungi mm. nga bano batabani bange mm. naye omuntu yajjanga naga nti ebyaffe byaba byababiri mhm. ndoozo bagambaki mhm. naye nze nze nakukolaki tiati mhm. kiriwo mhm. ewagundi eh, eh, wagendayo newagundi nze wandabakoja <laughs> naye nga kampeina ayambadde tisa naye nga talinajjaku kunoonya kalulu eh. bali mu saluuni ayagala kukwendako ono mariyamu nga talendaze kusuuza yesu kabonero kakati nawagambye abasajja bane mbagamba mm. nti there are two things mu nsi ekitawaanya abayimbi mm-hmm. they think in the box like we ndi mm. when mirundi loses a job where do you expect him to go no in way. manufacturing no mm -hmm. mirundi will go into printing kuba obongo bwe kibukola ki write books have a magazine i do what public relations kuba kye nakola ki kiwasoma kakati n'omuyimbi afunye ku sente akola studio kukwata nyimba za bandi mm. ekyokubiri abayimbi balina obuzibu mbabuuza nti ejirya nkoko oba akaana kejji ka nkoko mhm. oba akaana kejji kakyuma ekyalula oluyimba lwani balina kompoza mhm. balina naluyimba kakati oyinza okusanga ngaoli kano kawala kange kenjagala kano akayimba bagikoona mm. oyinza okusanga si lwako ngaoli kompoza yali mulala nnyo kyova olaba nti kakati oyo kompoza ate bamukwana akakwana kakati ate bwakakwana taddeyo kakolaki this is why osanga omuntu gayimba oluyimba lumu teyadda eh. because kompoza we bayawukana ate beekwana ensi eh, bisinesi teyali bisinesiatebotebakimanyibobaga eh. nti mu africa relationship ebeera muki era bano abakazi biba byakuzanya bbakazi abayimbi baani lyakunosable mm. marriages omuyimbi n'omuddusi kati yenzikulu tomulaba mm. yadda mu kuzaala nedda yenzikulu yali maze kudduka nakola sente nalyoka adda mu byokuzaala eh, ate ono omusajja yaali ku yenzikulu ali ku mudaali gwa golod <laughs> abakazi bagenda munoonya waliwo wano ogundi bweyinda akaana ako akalokole okakola oh, omugaati ah, bweyindaloza aa ah, ah, mm. kaali kafuuka akalokole nga katono eba nga kali era mm. birigwawo nebigwawo nebyaebigwawo eh. mm. birigwawo nebigwawo ebintu byensi eno bigwawo kakati kano kagundi kanakaliriza kalina omutwe omunene akato akabadde kayimba kano akavubuka akalenzi yoganiayinza okubamu n'amagezi obwongo bwe bwonna babuyutilizes ati esenelevu baprofessa ba psychologist bababuuliza there is no way kusasira kanigeti marriage emusician cannot get marriedanti yenkubuulira nti kakati akabina tobulaba bwebuzina nabwo mm. obukyafu buno mm-hmm. bwekakwate nusulukumi bwekakasonsekanesimuyo mm-hmm. nebulayoko bulu yigwe kuzinanani gumu nekasikiriza abantu embwa obubwa kalyawo kataddemu enusulukumi mm. bannange bano bebantu ba mm. omulimu gomulimu ogwokuntigatiga nedda omulimu ogwokuntigatiga anti kakati ekyokubiri nti abayimbi abo kyubalabe ayimbira mu seraton nayimbira ne mukibanda hmm. the two dot end up do you know that for me i cannot go to any program si buli tv na radiosobola mm. mm. mm, kugenda mukibanda eyakubidde nti sebatta agenze muzeraton nemukibanda mukikaali mhm. omuyimbi alina okuba wakolaki wagwa ndi wa kirasi gund nti alekisi mukulu mu myaka ekumi azanya omuzanyo ogwo nagujjamu sente nyingi zikavalinga byonna not everydayeverydaynebakyusebino you talk once nti pologulamu zange zino baziwanyisire zibalemye natandika okuwandika amawuli mu 1978 eh? eh? lwaki nemeddewo zirimu ebirungo nti my programu za educative simalaga bambira i make a lot of research era mpapa ziyamugambe ti that man wabakubira ayina research ayina lot of intelligence asooka nagazalinga ku intelligence agenda okukuba nga tomusobola kankomewo kakati gwe program ya mukulu tamalogirapa tugenda kukoma otusiibule wabula waliwo abampereza nozi message bannange essimu bwe mbangisomye mugimanye nti nno mbangisomye bambuuza essimu ya dokita wa sukaali bannange bagambye nti no sukaali ennamba eri noti musanvu noti mwenda nnya musanvu musanvu noti noti bbiri oyo ajjanjaba sukaali ajanjaba pressure alusaz ate kyembagambye nti yabaleetedde n'omunnyo oguliibwa abasukaali aba pressure naba That's a driver of a car. Mm. Anonya sente zani. Zamu kamau. The second person. Ali mupaka. Gwe tuyita bloka. Mm. Ayite ono motoka. Yes. Ayite motoka fwe tuwatandikira taxi. Miaka nga kumi ejise. Mm. Tuwali tumazo chezula. kimirundi agula emotoka ya takisi bwagitunda takutundiramu emotoka egenda nagulira endala hmm. ntagulidde e, i have no obligation when am selling my takisi agirimu simufaako mugagipaakinga awo nga bagiguze yedereeva atambula butambuzi kudda luddawa agenda okudda nti emotoka bagikozee alina wasaininga kakati netuyiya netugamba badureva abatalina mulimu babeera waka can you get a job at home tuga no dereva atalina mulimu afuuke buloka ayite emotoka ku stage bwafuna omulimu ng'alina kyalyawo era kyokola ni museveni bamulimba nti kino kyetuyita loading fee nti naziwera toziwera otya zino twaziyitanga munno mukabi welofeya mm. oba zaali misuse oba ki naye omusajja ono gwe batundidde mu motoka emotoka ne bagitunda wea daziiget ejob ayina koma ku stage eno kwe yabadde akolerayes eh. anti bwatikka bwe batikka bano badereeva batalina mulimu ebuloka e oguide fuwe twakitandikira nga ye current driver who has lost a job yes. how do you make him that this man talina savings kubanga driver bamuwa mu motoka olunaku lumu lwa sande olutakola mm. kati alina kufuda mbaga obaki mwafuna sente mm. kakati netugamba nti waddo weddo ono kondakita fe tetumumanyi banayini motokatetumanyi conduct mm. abamukozi abamukazi woli drive kakati ono netubala ono guide gwetuyita guide mhm. akola ku stagi yokoku abadde avuga obwa guide tova bweru aa guide alina okubanga is a temporary driver is a, a driver temporarily atayina mulimu kati atayina motoka gyakolaki ngaabuvaako naye olwokuba emotoka bali zikutunda tekiri pamani tulina gyobugundi era stagi ezo ezimu basobola okugamba nti bwoleeta emotoka ffe tukuwa drivekati eh, mwetemukitegeera nti ihelps the owner of the car nti omusajja ono abadde akola ku luguudo lw'e masaka mm. bwebamukuwa ng'ali ku luguudo lw'e masaka ekkuba alimanyi yabadde afuga owejinja ekkuba lyejinja akolakalitegeera mm. kakati aguze emotoka empya abeera excited olunaku lwosooka okugula emotoka mm. kati sambere told me yagenza okugula gonde zino zimuyita drone mm. zituuse ku milliyoni kinaana kakati drones omusajja yaze naŋamba nti drone eri ku milliyoni kinaana kakati milliyoni kinaana tasobola kugamba nti driver agivuga aleme kuba mwanyina babagamba nti bwobeera nemotoka ekuleta emitwalo kumi buli ki ye nazimatira bagundi baki abamu bazibiramu oba bakolaki mm. siddamu mm. kagati drive ono emotoka bwagigula omanyi nti emotoka abatakisi tebasuza mumotoka mumaka anti ah, ah, lwaki bwe batuuka eka amafuta geyagireseemu abaana b'omugagga bagibbawo ekiro yatta abaana wano nga bava kusala ndongo kukyali amatendo mm. omwana ekkona nelimulema okuweta those drivers when theyare taking the vehicle back home tebateekamu mafuta ekyokubiri okujja ku gaeti okubayita motoka zitandika okukozesa mwenda ogwekiro will open the door for him ekitegeeza mumotoka tesula bwani kati eyakagula emmotoka miliyoni kinaana teyeba katuloasula atunula <laughs> eh. yasinzeyo enyumba yeyakozea ekyautobaexcitement hmm. kakati dere bwebamugamba tigwe jangu ku stegi yemasaka tukubeeko driver takkiriza hmm. ayagala emotoka eno bajja jibba bajja kola batya no talk to these people the executive yestegi yemasaka to get ye person anasobola okuvugira obulungi akuwa esente zo takikkiriza mm. kakati kitegeeza nti ate ayinza okuba nga ndatunza emotoka ku tegi yemasaka kakati nengatako sente nengula endala ngayo namu egenda kukola busiya mm. ekitegeeza kati ku stegi yemasaka sikyali memba naye driver yasigaddewo ku stegi kati yemusebere bamugaa nti zino zijjeewo ezabaki if these people were real drivers banemugambye kuzijjawo this welfare yes. welfarewabajjawsibadrivesbavawakiseka bebo bamayambala baniabo omusajja ayina emotoka asobola jokuba amayinja noga nti balwanidde mupaaka bakuba emotoka amayinja eyange gikubebesasinkwasirewo mutwe nzibakola strike nebagoba <laughs> butota mm. bakola strike nga tunaguma nawe mwali muswe poliisi yakwatanga motoka zikola ewange wali wasozewo emotoka ezo nebaa nti bazikolamu ebisumuluzo ku stage nenkwata ensuululu hmm? nogituulamu baŋgamba nti nobakulaba otudde naziwerekera zakola benyondo nkwasa omuntu togulanga na mupiira gwa motoka gwe kitange talinako eyampa nakamu nepanze bwepanze neyiyiza ezange zakola ezange zakola bensululu mutwe <laughs> olinga museveni ezange zakola kakati bana abasajja kakati kyetubaddeko kibadde kimu hmm. ti museveni atuukirirwa abantu hmm. bebataddewo nga tebakola mulimu ogwo nga bazizike buzizisibazizike buzizisi titeri muvuzi wa takisi agenda kugenda wa museveni nawga zo sente zijje busimayambala in fact for me i started the taxi nendaba tulina lupoolos mu takisi zetulina okutereeza mm-hmm. one abatudde mu takisi ayinza okukwata ku mutto nekyeyo abantu okwekwata ku nyindo gulowoozaniku hmm, many people do it kati emotoka bwetuuka gyetuuse bano baheresi bwakazi abava mu miniswe si batakisi abatakisi bayina gundi hmm. tebajja kikola emotoka bweva wano netuuka embalala netuuka emasaka netuuka ewazana yalisanzeyo baheresi wakazi abagifuuyira kuba tetikkirawo si nambalesi hmm. biinamu kyetuyita nambalesi nambalesi kitegeeza ti emotoka yo bwebeeza okutikka eh, ereka bwesangamu nga mulimu ajjudde mulimu haafu atikka totikka buli muntu afuna ku namba lesi mm. nekola sente nyingi mm. because i got it from a plane the plane when it lands nebweba ina stop over t from here to ethiopia you are going to dubai waliwo ezigenda straight to dubai naye abakola kakati nga kino ekibiina kyetwali tulina wano ekikola ku kisaawo mm. bajja nebeera mu nyonyi nebagikiriininga nebakolaki kasitegwa egwa erandinga mm, mm. anyway abamu baliddemu emmere abala basomya amawuli bagalisemu i used to pick newspapers from mubagaga eno gyebatuula mm. kuba bagasomanga abamu bagabawa naye tebamanyi gaso kakati nze as i was moving out i used to pick newspapers kubanga ngategeera kakati taxi ezo twalifunye bahealth workers ono magezi beyawadde disitulikiti ez'okubba hmm. munisipalite yembalala ku sente z'amagezi zeyabawadde ez'okubba baali badde balinako tiimu eyo zemmotoka oba baasi nesooka ekolaki kubanga mugenda ono agenda akutta emitto bwati ejyamotokaate eh. noli bwajja naye nakolaki nakwata kakati it would mean abo sife twali basasudde abatakisi esente zamagezi zabbye zawadde ababbi be local gavumenti nemubba nemubba buli kamu magezi nobba nobba buli kamu magezi nobba nobba sente ate magezi yaziba tayina alina akayumba kaliko kammesi eh? yali asobola okuyitamuwato tayina kana kamubalyababbi ne badduka nange baali bagala kubinkola nze ntekemu amaitesakozi eh, laika olugosi putimini gudi tosobola ebizibu bisobola kubiikola give the money tosobola ayina sente mekanze nabayamba yali agudde ngaayina nembaga bannange omusajja oyo magezi mm. isinseparebefulobyasucces mm. bwekibanga magezi yaleeta ekiteesa ekibagirako emyaka agudde mukalulu mm-hmm. kitegeeza abantu tebakyagala kubanga toyinza kugamba nti tugenda kwalula balongo mm. naye eyatuwa eddagala oba pasita yatusabire okuzaala abalongo bano hmm. tetumuyise ah, kiba kikyamu nnyo obanga ekyokujyamu emyaka esamu mu etaano hmm. kyali abantu baali bakyagala magezi yaliisemu anopositi naye aga magezi nankabiro yali takayina hmm. nti theycould create a constituency for magezi togosulwa nopositi because magezi is inseparable from the 75 years tebagayina amagezi gakusuma gokka ge bayina <laughs> kakati magezi ayodeseti bamukozesa bamukozesa ajja kusiba mukkomera eh? nagamba mutabati wange kasolo kasolo mwana wamwenyina nemugamba nti kasolo eyo ministry bwe bulaba obusingo bali tebalabwa mm. eh, abantu bamuseveni bo tebalabwa mm. bekweka bwekwe ane bozibamera ovaawo nebozibakyobalanze nagana bakutta naye bo tebalabwa buli gwolaba gwe basibye mukobera nti yabyese tayina yadde kikumitayina kazinda mbabazi yali mujeeyo mbabazi yaliwolereza kyovula yajagala kayugula yagamba mm. nti nze sikyadda mu gavumenti naye wakiri muwe gundi omulimu kitatamute oh, wow. mbabazi yali kyadde gundi kazinda anti mbabazi yali akuba fasred kakati nga bakuba bigirimaana mm. nti protecting the first lady kazinda nenyina wakazinda yazibya amaaso aliddamukula naye ebikolimo bibunyina mumayumba g'abantu mwemubimanyi owange akeera nyaba owange akeera kukola bino <laughs> munange bo bebayogera bagenda ewa museveni olunaku lwaleero pulezidenti museveni asinkanye abakulira abavuga bodaboda mu uganda nga tekuliagirina bonna baze buzi babayodde buyuzi baminisita bakampala simanyi kyalifatogabye simanyani kusiya kusiya kusiya bagasiya bonna these are not owners of bodaboda people these are not taxi drivers abamusigata si batake bamayambala mayambala ayina emotoka eriruddao tebayina tayina tebayina bayina za mimwa kakati anti nkugambye nti osanga owa bodaboda ngaatambula nga yakolagana n'abaserikale okukwata bodaboda zabanne oyo taliiyo that one is not there oyo agenti wabano bamubateekamu kyova laba nti abasajja bano basaze amagezi nange nembakkiriza bano balukwago mm. bakoze kimbobaani mm. bahabalist yes. bagambye tulondewo chairmani owaffe bahabalist mm. ka section kaf maama fiina ye wampewo mm. mubino bahabalistmubujjanjabi naye atugatira luddawa naye zino sente zebabawadde mm. nga museveni abaga nti bagende wa nambatya nambatya eyaggala eddagala lya solompasi ono dungu yes. dungu ono uwebuseka uwebuseka mm. edagala e, e, fakatori ye namba tasi ya jikala ati waje ye jikala nambuze byatayina salompas ah, wedda sa, wedda salompas gutwa kandika ne banne kubanga bo ba, ba, banonya kuba kolera bukole dokita namba tia dokita namba tia namba tia yagala edagala ya ndi agon neo wedda salompas dungu nafanga akuna akulimira namba tia the president namba tasi ye nachiwala si lwaluganda jafamiry emuye makumbi makumbi yaleka bitulere ebyamaanyi anti batandika mulinga nenjaganga badda si baleero yomuwala yayolanga abaana emakerere mhm. nalyoka batwala mbu aminisita ah, wakabaka nabasimbisa enjaga nemulinga batandise eggulo badda abo banambatya badda makumbi yaleka twagondi mmeka tamanye nti makumbi balwanira obugagga bwembwoyo ndakiwala ayagala omusikira mhm. omusajja naleeta muwalawe mhm. ekale eh, katulabewanamukola enedo tajja mukolako mikolo naye abalokole bajja ne bamusabira obugogo akawala ako tekabubba <laughs> anti bamugamba mbukale katulabe yasigisa muwalawe obugaga baleme bubba obwamakumbi era okumanya obuwala obwo buli triki mm. purezidenti museveni yawamakumbi omulimu agende mu mesof gund integrity agenda okutuukayo ngaekifo bakigaba yandaga baluwa nemuga nti abo banambatya be bakikoze bali entrenched abanambatya abo bagonde balina bebayola be bajjanjaba abo <laughs> kakati ekyo nkubuulya nti why we don't solve these problems mm. the people you call their representatives Before. are not their representatives yes. nti these people abanumbu abaopposition mm. mukifo kyokulwanira abantu baabwe sente za museveni emitwalo ekumi ziyite ku ssimu babawa mugaati nebavunyula bo ne balya aa ah, ah, ah. kubanga bano bategeera will you have the moral authority to fight for these people nga gwebakuwadde emiliyoni bibiri yes abo bagwamu this hmm. mbabazi yagambye nkubuulidde ti akantu kambabazi netumwebaza nakakawulira emirundi kumi naye kansomeseza ebintu bingi timbabazi yamugambye nti mirundi and museveni share the same trait agasakagegattula we fail to control museveni as amad twali tumuyita madman nga mumuyita ono madmannamugamba nti yali wabulaba ennyo nono mirundi wabulaba ennyo mbabazi nagantu omwebaza when you subject mirundi anditumwebaza andi museveni to pressure okuba twe very difficult situation they float nebadda kungulu tebabbira eh. aa ah, ah. bo basigala batengeja kiki eh. naye ah, mukozesa kakonyonange nadi simanyi nti i can be compared to museveni <laughs> mbabazi told to mwebaza so you eh? if you want to fight museveni study mirundi if we want to fight mirundi sadde museveni bafaanagana tebapowa era bweyagambye tebalina determination tebapowa tebacompromise ana agamba nti nga mirundi yo bwemulaba tasonyiwa ne museveni tasonyiwa nti museveni akusekera bwati nolowooza nti kiwedde yagambye nti mirundi and museveni they have a wide animal instinct namugaddinsiwairdinti balalu aa ah, ah. wairdini nature nti ensolo wo gitunulireza ensolo enkambwe hmm. tomanya nti ngezi nnyo babazi yagaitumwebaze nti nze mirundi yankuba okuva mu biri kumi neki mukazi wange yambuulira ti mirundi ayina eri akukuba naye nga fe twagala kufuga ngwanga biri kumi namukaaga yatutandika mumeka biri kumi nemeka olibasuuze Eh, <laughs> namugandi yategeera atya namugandi naye gwe nze bwe nategeera nti mirundi yankuba mwali muwulireko nga mulwanyisa mm-hmm. songa kiti ya mirundi eri yeya museveni nti bwolaba mirundi akubye aba yamaze dda okusima kakati gwe buli lwojjayo omutwe ayongera kukuba sirika yamugambye nti silence is the strongest weapon against mirundi and museveni mbabazi kyeyava yasirika ye era ah, ah, mbabazi yagambye tumwebaze <laughs> hmm. nti okumanya birundi temusebere bafaanagana ŋenda kukawa ku pulezidenti njagae nti okumanya mirundi emuseveni bafaanaga nagamba tumwebasa tigwe ekikulemy okutegeera ti mirundi yakusimbya ejiribwa <laughs> waliwo ekiseera omuntu wakusimbirwa ejiribwa omulabo weyo nokkiriza mugyogaanidde omwebaze naye mukutegirwa bungi eh, mhm. kakati um, namugaa let me explain to you in the middle of the presidential campaign mm. seven cut off all my financial resources mm. and he froze my account mm. naga nakkiriza ankubye mm. ayiranga him mbabazi yagambye tumwebaze ayiranga museven mm -hmm. I told him, Your Excellency, you have defeated me before elections. <laughs> Naye nkusaba yo akantu kamu. Eh. Tulekerewo ssente ze tulya ne mukazi gwange n'abaana. <laughs> Tufune kye tubeezaawo. <laughs> Mbabazi yagambye nti twatuuka mu mmito y'akalulu n'asiba ssente zange zonna. Naye kikirizibwa mu mateeka. Nga tetulina kyakulya. Kikirizibwa mu mateeka. Anti nedda hmm. anti ye kyakola. sente nziyise ewuwo hmm. kati bwe bazikwata lwaki nze ndeekaano naye ngaomanye nti mbabazi yalina netiwaka wonna era <laughs> yakugambye mbabazi yagambye tumwebaze mirundi ayina netiwaka buli wamu mbiso si yakuzanya abadipi nebalinda sente zambabazi nezibula eh. abasajja nebagati omusajja ate za dipi tebazibira ekitugulu tebazibako omuzungu eyali azireeta mm, naye nga basajja bamuseveni bebazi kakati eyo eh, watuvudde haamu eh, obadde okyamaliriza eh. mm-hmm. kakati kyeyavudde amugamba namugamba naye tukole tutya mm. kati nkoleki omusajja namutumira kasumba yamugirayo enyondo mm-hmm. naye nakubidde kasumba nagaa ntibiriyo kizantumanga nemutumira ofono ofono ankubira esimu naye ayogera birala byatumwebazitabyogeranga mm. namugandikakati gomanyi eyo enkola yonkyamu mm. but i want to shake hands with miruni nti onamwijjawo oyagala akutte ate nze nange kyembaga abo batumwebaza fe abaganda tulina omuteego mm. kati guno gwafuuka muteego kuba gwa eight years eh? yes tewali ah, guvaamu nagenda ewaffe mu nsozi nenkaaba mm. naye gwolowooza singa si ddogo nga teryali ddogo abasajja balina obugagga bano baalise batya abantu batonde organisi tebalina sente ti uganda kiro people nga buli muntu omujjamu emiliyoni ya dola emu ekyo mm. gundi mukubi akatambi olwaleero nga profesa kanyereza amugamba naye mwabavuuka binaku zino mwaba mutya nkugambye ekintu kirimu obuzibu era okiremeddeyesu yayanga obugagga balina businga emyaka gyabwe kakati era omusajja omukulu profesa tumwebaze bweyamutoli oyo omusajja omupakistan hmm. omusajja profesa yagamba tumwebaze ave examined this man isnot a pharmacist mubuuziza ebibuuzo bya pharmacy anti mupakistan bweyajja yefuula pharmacist nemikairi kintu yagamba obuti neetegerereza akasajja kano naye tetwalikozeeko nandagaano nabo ekisooka kagidde mu stokis enjulifu mhm. nekagira mubuti ebamunanika yagere mu stokis enjulifu nesaati ya mikono mimbi mikadi kintu yagaa nti tunulidde akasajja kano ngaoyogera nako kubuti tekalina bukulembeze nakamu tetwalikoze nako mukago na kakungulu nagenda nabagamba ekigambo kyekimu hmm. nebamugamba semba nagamba erina obukyayi bwene abuma yanja nti abadokolo tebamanyi kwambala naye omudokolo atamanyi kuwambala oba teyali abadde kenya oba teyava kenya okujja mulekeko naye omudokolo atamanyi kuwambala era gwe agenda ebamunanika fe mubaganda katitamulaba omukodomi wammwe mm. nga ze tayambadde suuti ngaajjidde mu misaati ya mikono mimpi aba abajooga kubanga nazalawo talaba kuva wano na wano talaba kiseke mm. apaana nazalawo talaba ku fulaayi ayinza oga mwana wange omwana mm. wange tagenda mm-hmm, eh, toli omwana ayimba <laughs> eh? mm. towuli abaganda bebayimba mm-hmm. balina enyimba biri baleega mulege ngaleega engoma mm-hmm. bonna banzirako olumbe lwabalya singanga babaawo singa mugulira sukaali nanywa baleega mulege ngaleega engoma eh, ate ani gwe baleega ye ti gwe ntukimanyi omuwala agamba baleega mulege ngaleega engoma bonna banzirako olumbe lwabalya balindeeze naye nga waliwo alya ebintu byomusajjamayamayamaya <laughs> <laughs> <laughs> bange eh? anzaala amagulu gamulinga gamaya hmm. mayamayamayamaya bange mhm. anzaala amagulu gamulinga gamaya lwendivaku nomwena mulikaaba mhm. anzaala amagulu gamulinga gamaya mulikaabira emyaka nka munaana mm -hmm. anzaala amagulu ogamulinga gammaala nzaala abanange yanzaala eh, antwala magulu ogamulinga gammaala olwo lutegeera <laughs> ah, omwana omuwala ayimba hmm. tisaalifumbiddwa hmm. kubanga omusajja antwala amagulu gamulinga agamaala muwanvu muziru <laughs> amagulu matini ate muwanvu muwanvu muzibu eh. toola bwagamba eh. anzaala abanange yanzaala eh, anzaala amagulu gamulinga gammaaya mm-hmm. antwala abananga antwala mm-hmm. eh, antwala amagulu gamulinga gammaaya kakati agamba mm. teyalifumbiddwa naye amusajja ono amagulu mawanvu ngaagakitaawe kagenda agumenga nyina nga eh, nyina yagumanaye alaajana kuba bwe bagendanga tebabimanyi kubanga bo balabiranga bulabizi mubisenaye eh, mumuyimba buyimbise mumanya oluganda wano so therefo <laughs> kakati zembagamba hmm. nti kakati ebyo hmm. nti why has museveni failed to solve however much museveni wants to solve these issues ecannot kubanga abantu bamuleetera eh, bafu nti ye museveni alowooza nti ttaka lya mairo nedda si ttaka lya mairo eh, bamafiya abali mu gavumenti ye yeah. bayingira mubuli kimu mm. nti bwogenda muwankole mm. you can think nti abantu bali luddawo farmu zolaba zokka these people live in the, at the mountain oyinza ogenda muwankole nolowooza tiri bantu e, e, e, ekitegeeza nti the high development inankole ettaka lyotunda muwankole yiika emu zigula yiika za buganda kumi ekitegeeza li expensive nyo eryankole you have to fence it ente zireme kujja eno kuteekayoki e, e, kalusu e, kati dry season olina mm. okubeera nedamu yes kubanga it will cost you ogulaki kakati this is what obate anticipated obate yakuba obwakabaka for no reason mm. obate yatunuulira nga we shall have two ugandas mm. a, a, develop, a highly developed uganda mm. and an under developed uganda mm. abaganda nga bali highly developed yasalawo nabakuba muddekuluvemu yes he destroyed buganda nagiteka ndagundi mm. emergency mm. for every year mm -hmm. if you go to italy the northern part of italy is highly developed the south is not bano abomusouth balimaemizabibu eh, amakolero gali mu northern italy yes if you go to Germany, mm. East German and West German, they're different. Mm. These are two Germans, the same people, but one area is highly developed. Kakati today, elimu ankole bubama na uko developing ayo highly. Population hii yali badde ebeera mu farms ne zero down. It goes to the towns. Biba bajene wafene bagulisa. Yes. Mm. Kakati bande bajja basala amagezi. Nti ne bajja bateekawo companies land buying companies muzirabe zikwa zitya jomaayi weeri waliwo noomusajja yasooka ogula ettaka yaani property master eh. yali yaani yali yiye tumukunde e, e, e, teyandamanyine nga jomaayi baateekawo amakampuni agagula ettaka nga gaabo because they are the people who have money kati the problem with these people which kimali failure to analyze mm. the problem with these people tebagula ttaka for development so this man bought this land to construct a church so is willing to give you money but this land gye bakuze ebyalo baagala gikolako into pieces bazimbeyoki amayumba eh, villages mm. natekamu enguudo natekamu ki natekamu eki atunde polisi bazimbeyo mhm. kakati what the problem with this mm. nti ayina okuriducinga costs eza compensation kwekusalawo bano babagobe eh, agenda mu market weeks kugenda bwamulamuzi bonafide tenants nabafuula ba squaters kubanga sikuota takizibwa kubeera muki mm. nabatuntumula mm-hmm. mm-hmm. nagulao omulamuzi nayisinga order yife mulamuzi yimuserefugani grabland nga bakuwadde 1.8 billion musajja gwe twite kutunka twite kutunka enda bankuwanike nga bwenkubya abalala bonna kati okitegedde nti ettaka lino lyebagula ebyalo mm. not because of the law mm. is because theyare reducing the cost of compensating emusenze the basobole okulikolaki okulitunda kati how does the proposed bill solve this problem mm. where jayeza grabbing land from ordinary people ekiryandongo kakati ono mutatira fred agambye nti nno gavumenti eno singa ekyuka yeah. kiyinza kutwala myaka emeka abamafias okuggwa mu gavumenti eddaka ah, tobalabako olwekyenju lwe lulaga namunyeku batema olutema naye kakati kwe tokiraba mm. bajampinga kwazeeku mm. nti tumwebaze when is, is, is, is being confronted by a problem has run it from babas not to museve yemu obwa minisanga mwana muto era omusajja mugambi nakulekanga gwe musika wange eh, kakati notunulira kesi endala because im helping it analyze issues mm. tunulira olutalo luli kati mubalandi roads yes. ne batenants hamu nabaga nti anze ah, omwezi nti hamu yasoboddeyo mm. okusonyiwa batena lwaki abagagga abalala tebasobola kukola ekyo anti abagagga bala bebaani bakirumira betulindawbayanga abamu kundi banabukira kankubulire mm. lubega baali balowooza nti mugagga lubega nalwana nani nemukyalawe ah, kitagululo eh, ate muhangi yanziba mm. naye muhange yanziba yajja mu statehouse nakolagana n'omuntu namubba sente muhange mm-hmm. yali amukutta ettaayi nemugamba mm-hmm. muhange mm-hmm. omusajja muleke yatyamba mwana obwambasada ekitagululo mutani wa muhange naze najja ewange nemuyamba kuba nze ehistole yawe nali nyimanyi bulungi yatanigana basi naki mbadde wanfera mutaima kati ebizimbe bwe biddira muhange muwahange naawe omusolo mu uganda revenue authority lubega gwatawangayo nti ono tawa musolo ekitegeeza sente ezikolekezibwa mwakeedi nyingi nnyo kwekuyingira uganda revenue authority ne baba banja omusolo mungi lubega mm-hmm. admitted ti ebizimbe ebimu si byamu anti bafulonti so when you compare ham this entity is a family zaabwe zizenga ye eh, mm. tumucompairinga na flons bano bote basonyiwa zaabwe we have two issues one nti government ya uganda olwokuba tenaba kusalawo on how to help a businessman tirandiroad yewola sente mu banka n'ateekayo batenantshibe batenantshibe bwabateekayo nga mwalina okujja sente esasula looni kati gavumenti has not done anything about the, inc the inc increasing bali basigadde bakolaki nga boolaba eh, nti bamuleka taapu nga amazzi gafuluma yo biru ya national water yeekolaki toyinza kigamba nti omwana yaleese amazzi nga takakozeeki kakati today do you hear owulirayo aba gavumenti wa minisita wa financial baani nga alina proposal yonna gyakoze ngaagikola matia kasaija gulo yagambye abamasomero nti mutunde ku oyo mugenzi deret <laughs> matia kasaija gwe nebakuteeka kumulalo oli nkondo kasaija you are not man ayo enkondo enkondo isambwe ekizizika ettooke gundi tugolobi yakulya naye gwomusajja gwomusajja omukulu notategeera nti bagobye gwe gwe kasaija banakuba kunyuma olina bakuba enyuma ozukuke nti bakugoba bajeti sigwagisoma hmm. naye gwe gwe gwe kasaija kasaija ayusinairo olinze bakube mukutu bakube kunyuma bakube mukutu otegere nti bagoba letimiteriyo isinairo wa mm. if Mbabali went to the bank and mortgaged eh, hostel ng'abaana balina okukolaki yabalaga sente zaki mm. i want somebody to show me the visibility study because before you lend me money there must be a feasibility study to tell you i'm going to get this money yes. kakati covid oli mukulaba hg tv essanyu lyo we litandikira namis on hg tv Mulema Yesu, mwada umutima kuu katonda ateeka ebigambo byekamwa kaffe ne tulagula ku bulamu obwo kala n'atuukiriza bye tulagudde ku lunaku lwokusatu olina ofuna yo ensigo ya mitwalo ng'etano mitwalo kumi ojja kundaba mukama ajja kukusanyusa lunaku olwokutaano era ntuula ku ntebe y'obunnabbi eddoboozi lya mukama ne likka jayo n'ensigo ya mitwalo etaano oba emitwalo kkumi lunaku olw'essande nziramu ne ntuula ku ntebe ey'obunnabbi ojja n'obuzi obuuza mukama naye anaayogera gy'oli waliwo ebintu byetasobola kulabisibwa mu bulamu bwaffe lwa nsonga emu biri mu kamwa ka katonda okuyita mu bannabbi be bayibuli egamba mu kitabo kya amosi essula ey'okusatu nnyo lw'omusanvu ti mukama taliiko ky'alikola nga tamaze kubuulya bannabbi b'ekyama kye kati waliwo ekyama ekinaba kulabisibwa wammwe kubanga mukama tana tonnakikola nonyereza ebbanga omwana olina ebikoona ku nyumba olwoota abaafa olwoota ogwa mu binnya uh, uh, olwoota ozadde n'ogulokera mu kitaba ky'omusaayi waliwo ensonga kikiribwa ekityo ndi mu kansoling mukama ayogerera ddala oli mu kulaba hgtv essanyu lyo we litandikira kadimbadde nkunyonyola ngaambakamaliza akalango kano eh. agwe omulwadde atawanyizibwa n'ekirwadde ekya sukaali ngaotawanyizibwa n'ekirwadde ekya sukaali otawanyizibwa n'ekirwadde ekya alusas otawanyizibwa n'ekirwadde ekya pressure twabagamba wano ne mukulutamala emirundi tino mugende mwejjanjabe eddagala lya habo weriri erijjanjaba obulungi ekirwadde ekya sukaali ate mwana atunoowonera ddala kakati naate ku kirwadde ekya sukaali baatugattiddeko n'omunnyo oguliibwa abalwadde ba sukaali abalwadde ba puresha abalwadde ba lusaazi temulya guno omunnyo ogwaffe ogwa bulijjo nedda omunnyo babaleetedde omunnyo nga guli special nga gwo gwabalwadde ba sukaali gwabalwadde ba puresha ne alusaazi gwe bamukozesa musobole okukontaininga obulungi obulwadde obwo nolwensonga eyo mwe mugende eyo dokita abalinze esaawa eno mugende eyo babawe eddagala lya sukaali owone owone puresha ngaone ebirala ate mwanaatu nekirwadde kino ekya covid 19 bwekiba nga kikutte mukulutamulemindulekakunsekerera ekirwaddekyekimanyi <laughs> waliwo omusajja aweerera esimu wano eh. mbuyeweekamwe mbutwagala mm. tumwebaze lwabagenda okutemba enyonyi tumuwerekereko <laughs> kale bwebanga gyoli ekirwadde kya sukaali nga kikutawaanya ate ekirwadde kya covid wekisangamu sukaali wekisangamu presure kikwanguya nolwensonga eyo waliwo omusirikale waffe ekasanda bamuyita businge yeetuze yeetuze nga mulwadde wa kirwadde kya sukaali talina bujjanjabi ate bamukozesa nnyo neyeetuga linga nikale singa badde awuza programu enu yandibadde yajja dda ne bamujjanjaba kale nno nenda kukuwa essimu genda olwaleero leka kwebakira sente ezo webakidde emitwete ojja kufa abaana bazirye n'ebizimbe byolina ojja kufa abaana babitunde nga tonabaana kugira genda basooke bakujjanjabe oli ku ssimu noti musanvu noti mwenda nnya musanvu musanvu noti noti bbiri noti musanvu noti mwenda nya musanvu musanvu not not biri mwabagala okulitwala ebweru uh, waliwo eri obuwunga lyemusobola okugula nemugenda nemutereezaeyo ate uh, mmwe abagulirawo mukola order nemufuna eddagala lyammwe nemusobola okuwona ekirwadde kya sukaali pressure wamu ne alusas eddagala eribeerawo yogerako ne dokita uh, ku ssimu ezo osobole okufuna obuyambi obukuddaabiriza not musanvu not mwenda nya musanvu musanvu not not biri mukulutamu eyo tugende mbaa eh, hey, mm. kakati nkugamba mm. nti ekizibu ekibaliko hmm. nti gavumenti enaba kukola ku mabanja banka zikyabana